ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз кернейтіруші күш архимед заңы ә, жетінші сыныпты қарастыратын боламыз оқушылар әрине біздің сабағымызды бастамай тұрып міндетті түрде сіз біздің каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетуді ұмытпаңыз иә жақсы олай болса біз бастаймыз жалпы бүгінгі сабағымызға арқау болатын тірек сөздеріміз кернейтіруші күш архимед заңы шөгім ватер сызығы және көтеріш күш болып табылады енді бүгінгі сабақта сендер керектеріш күштің пайда болу себебін білетін боласыңдар архимед заңын есептер шығаруда қолданылатын болсыңдар сонымен қатар дененің жүзу шарты бату шарты иә ә, жалпы айтқан кезде кемелердің ватер сызығы деген сұрақтарға жауап бере алатын боласыңдар жалпы архимед күші дегеніміз не қандай да бір иә сұйықта немесе газда орналасқан көлемі ә, осындай в дененің үнемі жоғары бағытқа ә, э, қозғайтын күш әсер ететін күш иә бұл архимед күші деп аталады екен жалпы архимед жайлы кішігірім тоқталып кетсек болады мысалы архимед ә, нені анықтайды жалпы әртүрлі пішіндегі дененің көлемін анықтауға мүмкіндік алады да соның нәтижесінде тәждің көлемін анықтайды сол арқылы ол не істейді сол тәж таза алтыннан жасалынды ма жасалынбады ма деген сұраққа солай жауап береді екен олай болса бізде жалпы қысымның формуласынан күш табатын болсақ осындай бір форма келіп шығады міне иә қысымның форма естеріңде қысымның формуласынан күшті анықтадық естеріңде иә енді осы жерде ә, екінші жағдай қысым сұйықтардағы қысым болса біз неге тең болады ро қа деген болады иә ал енді біз не істейміз осы жерде орнына қоямыз қарайық қысымның орнына мынаны жаздық иә міне жазған кезде осындай форма келіп шықты енді бізге ә, мынау бізге нені береді деген сұрақ туындайды сол кезде сол дененің көлемін береді екен иә, дененің көлемін береді да нәтижесінде мына формула бізде архимед күшінің формуласы яғни кері төреш күш немесе архимед заңы дейміз да түсіндіре алдық қой бұл жерде ро дегеніміз не деген сұрақ туындайды. мүмкін бұл тығыздық судың тығыздығы деген сөз өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб деп қоя салайын g ол тұрақты екі шама екенін білеміз тоғыз да сегіз ньютон бөлінген килограммға тең ал бұл дененің көлемі өлшем бірлігі метр кубқа тең енді ағылшыншасын көреміз ағылшынша бізде міне қарайық дененің көлемін судың тығыздығына және еркін түсуіне көбейтіңіз екен енді бізде осы жерден біз бір зертханалық жұмыс жасауға тырысайық жалпы дененің таразға иә динамометрге ілдік одан кейін барып сол мына жерге не қойдық су қойдық міне екінші жағдай суға салған кезде осы дененің көлеміндей су не істеді мына жаққа ағып шықты да көрдіңіздер ма енді осы суды ә, мына жаққа құятын болсақ қараңыздар толды деген сөз тура осы дененің көлеміндей су ағып шыққандығын осылай анықтауға болады екен яғни архимед заңы осыны қарастырған яғни архимед не істеді эврика деді да эврика сөзі деген сөздің мағынасы таптым деген мағына келеді екен ал енді дененің жүзу шарттарына тоқталамыз жалпы дене қандай жағдайда жүзеді қандай жағдайда батады қандай жағдайда қалқиды деген сұрақ туындайды бірінші ә, бізде жалпы дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан кіші болса яғни ол деген сөз ауырлық күші то есть архимед күші үлкен ауырлық күшінен иә яғни мұндай жағдайда дене сұйықтың бетіне көтеріліп жүзіп жүреді яғни мына жағдай міне бірінші жағдай бетінде жүр екінші жағдай егер сұйықтың тығыздығы мен дененің тығыздығы тең болса дене сұйықтың ішінде жүзеді демек мына жағдай міне екінші жағдай ішінде жүр дәл ортасында ал егер дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан үлкен болса ол кезде архимед кіші ауырлық күшінен демек дене сұйық түбіне түседі яғни батады дейміз мынау бізде үшінші жағдай түсіндіре алдық қой бұл жерде ро деп отқаным дененің тығыздығы ал россо деп жатқанымыз бұл сұйықтың тығыздығы фа архимед күші mg бұл ауырлық күші деп астына жазып қойдық бұл дерең жүзу шарттар яғни мына жерде көрсекте те не? батты бетінде жүзі және қалқыды деп қарастырамыз үш жағдай ал енді мына жерде қарайтын болсақ бір ә, қызық тәжірибе ретінде мына ыдыста су толтырып құйған кезде бұл батып кетті да астына ал жартысына дейін құйған кезде мына бөтелкеге міне қараңыздар ол дәл ортасында тұрды қалқып мүлде су құймаған кезде бұл не істеді толық жартысы судың бетінде жүзіп жүр деген сөз яғни тығыздықтың ауаның тығыздығы судың тығыздығынан аз екендігін осы жерде көруге болады екен әрине мысалы мына кемелер не үшін жүреді міне қараңыздар мына жерде ватер сызығы мынау не үшін өйткені осы аралықта ауа бар да ауа болғандықтан ауа үлкен ауа болғандықтан ол суға батпайды солай жүзе алады деген ары кеттік енді ауада ұшу жалпы ауа шары көтере алатын жүктің салмағын көтеруші күш деп атаймыз яғни мына бір шардың көтеру үшін көтеруші күш керек болады иә f көтеруші күш тең болады архимед күшінен азайтамыз жалпы ауырлық күшін азайтады екенбіз бұл бізге көтеруші күшті береді екен мынау қабық деген сөз сол жаңағы э, ауа шарының қабығы және соның жанатын газының массасы иә екі массаны қосқан кезде бұл жағдай енді ә, кішігірім қызықты оқиға әрине оқып өздерің достарыңмен ә, інілеріңмен осылай бөліссеңдер болады титаник жайлы жалпы айсберлик жайлы кішігірім сендерге ә, қызықты оқиғалар ұсындық енді аудан және көлемнің өлшем бірліктері жалпы ауданның өлшем бірлігі метр квадратқа тең екендігін білеміз көлемдікі метр кубқа тең екендігін білеміз енді осыны қалай түрлендіреміз дейтін болсақ мысалы бір километр кубымыз оның тоғыз дәресі метр кубқа тең екендігін ашып кетеміз бір дециметр куб бір литрге тең деген секілді яғни бұны біз дәптерге түсіріп мүмкіндік барынша аламыз иә мысалы бір нені көрсетейік ә, бір километр квадрат неше метр квадрат болады деген сұрақ туындайды ол деген сөз бірдің өзін жазамыз километр онның үш дәрежесі оның квадраты болғандықтан ол онның алты дәрежесі деген осыдан келіп шығады да метр квадрат түсіндіре алдық қой барлығы то есть мына жерде барлығы осы түрлем шығады деген сөз енді осыған байланысты ә, тақырыптық тест тапсырмалар ттт деп беріледі біз міне тақырыптық тест тапсырмалар ә, физика пәні бойынша осы тақырып бойынша енді қарайық бізде дөңгелектің көлемі 20 дециметр кубқа тең оның суға жартысына ғана бататын болса оған әсер ететін архимед күшін табыңыз дейді жалпы біз былай істей салайық мына жерге жазып көрсетейік архимед күшінің формуласы f архимед тең болады ро V. демек судың тығыздығы мыңға тең дейді мына дециметр кубты метр кубқа айналдыратын болсақ жиырма көбейту онның минус үш метр кубқа тең яғни онның үш дәрежесін көбейтеміз онға көбейтеміз жиырма көбейту онның минус үшіне минус үш пен үш кетеді демек 200 ньютон әсер етеді деген сөз деп мына бір есепті шығарамыз мына есепті шығарамыз бүгінгі сабақты пысықтау мақсатында одан кейін мына бір сұрақты тоқталып кетейік егер міне ватер сызық деп жатқанымыз мынау міне қараңыздар осы сызықтан кеме бататын болса уже шөгеді деген сөз батып кетеді ол су судың төбесіне шығып кетсе өйткені ары қарай ол кеме суға кетіп қалады яғни тығыздығы не болып кетеді судың тығыздығынан көп болып кетеді деген сөз ал енді осы тақырыбымыз қаншалықты түсінікті болды болмағанын анықтау үшін пысықтаймын яғни бар болған бес есепті шығарып түсінбегеніңіз болса комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады бүгінгі сабағымыз аяқталды оқушылар келесі сабақта жолыққанша міндетті түрде біздің каналға тіркеліп лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар good luck guys